Piedodiet, kur te ir slimnīca? Nā, tūlīt, tūlīt tā e, četrus kvartālus taisni pēc tam? Divus. Pēc četriem kvartāliem? Paldi. Pēc, pēc diviem kvartāliem pa labi un turpat slimnīca ir. <laughs> turpat jāsmējas. Cik tālu tas ir? Tur kājām. Ne ar rokām ģeniāls. Kas tu netraucē? Kas tu neredz, ka cilvēks stiepjas uz slimnīcu? Hei, hei, straucēju! Ej, droši, Pēc pusstundas būsi galā. No šejienes līdz slimnīcai nav desmit minūtes, ko iet. Kas sieviņai sāp? Nā, durvis pa galām. Viņai tas, nu, nu tas gals sāp. Ah. E, paturiet, lūdzu. Ko tu, ko tu, man riecins hipertonija radikulīts alerģija. Un plakanā pēda. Doči... Ah! Viņai galva ir pagalām. Ah! Ah, jā. Paldies! Paldies, es skrienu. Laimīgā. Kas man tā nesīs uz rokām? Kāpēc tu māni cilvēku? Ko? No šejienes līdz slimnīcai desmit minūtes vispār stundu netiks galā. Netiks? Bet nedrīkst cilvēku uzreiz tā nobaidīt. Viņš ir tik Mīšu noguris. Melot nedrīkst. Tu tā kā auns. Es auns? Tu pat auns neesi. Ak, es neesmu auns, kas tad es esmu? Nekas. Sveiki! Vai līdz slimnīcai ir tāli? Tepat aiz zivju veikalu. Bet kur ir zivju veikals? To neviens nevar zināt. Mēs neesam vietējie. E, vai tagad ir rīts vai vakars? Nezinu. Es arī neesmu vietējais. E, ejam! Pagaid, lai mītīņš beidzās. Es tiem pensionāriem netiek garā. gultā! Tikai mieru! Dakteris man aizliedz tagad pa trepēm. Tā ir cita lieta. nevaru norīt. Jau sen? Drīz būs mēnesis. Un temperatūra normāla? Tieši tā. Atveriet muti. Parādiet mēli. Mm. Sakiet ā. Ā. Es gribēju nosūtīt vēstuli. Jāsteidz mierināt sievu. Rīt mums laulības šķiršana. Es domāju, ka viņa paņēmusi. Stāstiet, kas viņai notika? Ilze sasita galvu. Viņa skrēja pēc vīrieša un nokrita. Steidzīgi atrodiet profesoru Kronīti. Te ir galvas trauma. Ah. Viņa ķēra vīrieti. galva. Man sāp galva! Kakls. Man sāp kakls. vēders? Vai tev sāp vēders? Mugura! Man nesāp vēders, bet man sāp mugura! ķermenis. Cilvēka ķermenis. Halo! Halo! Halo! Halo, es nekā nedzirdu! Halo! Lūdzu, runājiet, es klausos! Vai nevarētu lūdzu pasaukt Bērziņu kungu? Piedodiet, vīrieši pie mums nestrādā. Kā nestrādā? Es nu pat ar viņu runāju. Uz kurieni jūs zvanāt? Uz noliktavu 30452. Jūs esat kļūdījies. Te ir firma vēl un vēl. Mūsu numurs 304 525. Es atvainojos. Nekā Jūsu zināšanai mēs strādājam visu diennakti. Trešā stunda par brīvu šampaniets uz mūsu rēķina. Gaidām ciemos. Jā, ko vajag? Firma vēl vēl? Jā, tas ir izkantoši. Não, fico bastante izsumusi. Ko tu kliedz? Necel klausulē, tev ir cits numurs. Iekšā. 3, 0, 4. Piedzat, es jūs atradu. Labdien, profesor! Mm -hmm. 5, 2. Uh, es pie jums ar aknām. 5. Tad viņš apliksim leduskapī. Ah, kungs, pavisam aizmirs. Ah, lūdzu, profesor, no nu visas sirds. Kaut neliels saldums jūsu sūrajā darbā. Ja? Eh? Aizņemts. Akadēmiķis Tauriņš mani izmeklēja ar datoru. Vai viņš jums zvanīja? Es domāju, ka operācija man nav vajadzīga. Analīzes man ir labas. 3, 0. Jūsu izsauktajam numuram nav adresāta. Kā nav adresāta? Kur viņš pazud? 3, 0. Es atvainojos, manī lejā gaida šofers. Kur es varu izģērties? Kur ir profesors? Profesora nav. Desmitajā kabentā arī telefons nestrādā. Nu, zinu, zinu, zinu. Jūs neesat profesors Kronītis? Mm. Tas vairs nav izturams. Gluži manas domas. Kas jūs esat? Telefonmaisteris Žans Stiprais. Es tev parādīšu stipro. Kas tas? Nekas. Šodien operācija diena. Ā, ah, pareizi. Ablā! Man atceraties profesoru vārdus, nekādu gulēšanu. Rīt skriesim 2 km, parīt 4 km un tā tālāk. Uz priekšu, manas dāmas. dievam, viss garām. Kas to zina? Purvīgi, aklā zarna, profesors pats teica, drīz varēšu dancot. Un nu, tāpat teica, bet vakarā griez otrais. Ķirurgs atstāja vēdrā šķērs. Ko jūs pļāpājat? Vienam aizmirsa cimdus. <laughs> Beidziet taču. Ko cimdus? Reizēm atstāja daudz lielākas lietas. Profesors pazudis, vai te viņa nav? Ko es teicu? Soļo tik atpakaļ uz operācijas zāli. Pro. Oi. Telefons numur viens, divi, trīs četri, pieci, seši, septiņi, astoņi, deviņi, nulle. Trrr, trrr. Abonents numur nulle, deviņi, astoņi, septiņi, seši, pieci, četri, trīs, divi, viens klausās. Kā lūdzu? Runājiet, lūdzu, es dzirdu. Pī, pī, pī, pī, pī, pī, pī. pī. galveniem cilvēka kauli ir mugurkauls. Un? Un astis kauls. <laughs> Kungs. <clears throat> Pietiks. Nākošais jautājums. Grūtniecības pazīmes. Tas ir aktuāls jautājums. Lūdzu. Es klausos. Galvenās grūtniecības pazīmes ir. Uh, ir. ir nu, ir, ir. Apaļšvēders. Tālāk. Nu, tālāk, tālāk. Līkas kājas. Un izkrīt mati. Man ir plika galva. Jā. Man ir līkas kājas. Abas. Man ir apelsveders? Jā. Lieliski. Gaidīsim, kad man piedzims bērns, jūs būsiet no līdz eksāmenim. Profesori, es jūs visur meklēju. Jūs guļat. Mēs nedzirdēsim bērniņu kliedzienu. Jūsu vīram slimnīcā nav ko darīt. Mm -hmm. Normāla vecuma neiroze. Par to viņš nodzīvos simts gadus. Bet es? Varbūt mēnesi, varbūt divus. Dokter! Es jums izrakstīju labas zāles. Tur ir recepti. ir mikstūra. Desmitreiz dienā pēdam karotai pirms lietošanas saskalot. Pirms vai pēc ēšanas? Pirms. Un pēc. Jā, piecreiz dienā. Bet ja nelīt? Visi tur būsim. Deci, Brauc uz mājām, mēs paliek slimnīcā. Doktor! Profesors ir aizņemts, viņš gaida bērnu. Ā. Ah. Ilgāk gaidīt nedrīkst. Iekauj sievu un vēl smejas. Viņš. Dabīgi kas cits, es jau zvanīju policijai. Skalpeli. Kad tik nepamostas. Nebaidies, es iedevu miega zāles. Āmuru. Cirvi. О. Какой-то удары. Tu różne morda bo odwala. Ką, iš tik iekšą? Leyti mi? Leyti? Mm. Ko ir darīja Lizieti? Es tev cepu kotletes. Mmm. Resens etwas. tavs vīrietis. Liels cilvēks. Mazs bērns. Gari mati. resna sieviete. Dieva sieviete. Dieva sieviete. Dieva sieviete.